Bakın burada ne gördüm bacım. Doberman. Gel bili bil bil bil bili bil. bil. Oh. Chrissy, that's so personal where your foot is right now.